mai girma sarkin musulmi ya tabbatar da cewa an ga watan azumi yau da gobe kowa ya tashi da azumi wato ɗaya ga watan ramadan zai kama 23 ga watan march ba dai ku jira kunnen ku an tabbatar an tantance hukumar duban wata ta ƙasa don haka gobe thursday 23 ga watan march hmm becomes the Ramadan, 1444 after Hijrah. all Muslims to commence Allah ya sa mun shiga Ramadan a sa Allah sa mana daga cikin aikataccen bayi Allah karbi ibadunmu Allah sa kada mu yi shirwa banza Allah sa mu dace Yeah.